三千万又来了，喂，真的很爱你啊！还 <laughs> 有我这些的晶体就是什么啊，买饭，还有跟你们打个招呼。我进去呢就是磨剪刀跟那点点有点关系的，因为我曾经在视频看过人家磨的时候，他教我们这样磨，我对你说是错的。为什么是错？ 我们磨的时候呢，譬如说，呢个关，我们磨的时候，磨的时候这样拍拍下啦。我问你啦，呢度拍下啦，系咪呢度变咗很断啊？如果你更更加用用东西嚟磨只边，磨只边，系咪更加令它断了啊？所以要磨得对嘅方法。 所以我要针对一个问题，就是磨呢种东西，你要看你，好像我剪刀，为什么跟人家不一样的磨呢？就是因为我研究过，剪东西剪过去已经蚀了啦，那把剪刀我们剪过去的东西已经劈了啦，咁而你磨的时候就要刮过去。我问你啦，那把剪刀哪里用没多久就准备掉了？ 就是因为我对你们说，有点东西是我们一定要跟它相反的，所以变成你个东西就用得很久很久。有有看到我那个手上？为什么我特别介绍呢种呢？还有跟自个钱，很简单，因为我们一个一个牙牙齿的，你看有牙齿的，不需要抹，不要管它，放一边。 就让我针对的三个，因为几个球来说，我们叫我们夹夹夹夹夹的东西。如果我们摸这边完蛋，越磨越钝，越磨越夹不到夹不到出去。这个东西也是，当我们跑的时候跑过去跑过去，多数人。

跟你们好好解释一个就一个方法。当我们磨跑东西的时候，主要呢里面不是不是不是磨这边，是磨里面。怎么磨里面呢？你看，要这边，好像我们那把尖那刀，啊，因为我们不可以磨这个，要磨里面的。一龙，你看清楚，磨里面的。 这样，啊！这样刮好来，真系刮好来啊！我呢个已经磨得很钝，因为我通常，因为你磨的时候压下去，压下去，咁你磨呢度咪更稳当，就变成我们跟它也相反啦。贴住嚟，用个呢个用个刀尖。啊，已经好钝，用了很久，很久没有磨过，真的，将里面嗰块。 甜，嗯，这样刮到它有声音。那你记得了，不可以磨错，因为你磨这边就越磨越钝的，没有得用的。要磨里面，里面，即系好像我们将它相反，本来压进去的东西跑压啊嘛，跑跑，咁剪那呢度里面肯定。 凹进去断了了，所以我们针对这里里面刮回来，好像那个尖尖的，你喜欢哈？总之系刮里面，不是刮外面嗱。结果接下来还有个指甲钳。咁啊，指甲钳呢？为什么如果我们夹手夹时候夹夹夹夹，夹这边，咁一边应该系断嘅啦，不可能，因为你磨这边，哎呦，完蛋。 越磨越磨更好，越磨越简单，所以我们要针对磨做每样东西有它的原理，有它的方法，就是磨这边里面，将里面嘅凹凸洞凹出来，凹出来就里面刮出来，尽量将它的里面的披风撇了。嗱，我就是用刀剪，嗱，慢慢来，不要着急，慢慢来。 慢慢来。这样虽然系慢，效果你磨里面越磨越冻，唔磨更好。 <laughs> 一定要磨里面，一定要磨里面，就是么简单。啊，我试过，很好用。我对你说，剪刀也好，呢种也好，我示范给你看没有用，为什么？因为剪东西我夹夹，哎呀，剪不到啊！ 你就以为钝，哎呀，很锋利了，你以为很快，所以我们最重要就当我们磨好剪刀也好，这个刨子也好，你要亲亲自示范，你就知道嗰种感觉。我拿东西示范给你看系没有用，主要就你自己亲身试过，我教你的方法是。 好不好用，是锋不锋利，就靠你自己的感觉。我剪什么东西，剪什么东西，很没有用的，因为我可以咋咋，哎呀，这个好锋利，啊，这个很钝， <laughs> 所以我就很简单的方法跟你们分享。如果你觉得我的方法好的，OK，请你们给一个定义给我。拜拜。